kasinong samatan kadei kebakar pangtam hapo kajelame kalia ya. ko si bu na epic subscribers baru ki mechu sudar Pagi page video se kani chala story chala london kasinong samatan kadon hawes gentiles ladangin lech sa sinong samatan kalat kadei na premier Yai lang ba ay akasinong pasi? Pwai siya kasinong kandang tuwer. Siya menso. Siya wa mentang. Ba't ka pwai hakasinong samatan? Kacing pwai jonga hakanikasinong ngangit bagadai kepelan ke jomblai kenang baki beriu barok kentip batkin yu inuksa ya ka jinglong jingman jongki beriu hapok kan ni kesenong samatan ki beriu kan ni kesenong ki long ki beriu ki patris tom ki ema ha karep karyang ki mi na yeng dang step bat ki wan pai Kabalang Kristan hang ni ke senong samatan. Kalapoy nadu kas nem siajar kendai spa sopupra. Bat kabalang Presbyterian samatan. Kalaraki ya ke jimdap. Nyofusan senem jongka. Mendau senem. Kabalang Presbyterian samatan. Kahab hapok. Hat Bamon District, Bad Kamenso Presbytery. Kacing long kerpang jongki beriu hapok kani ke senong gelong. Mbaki beriu ki im, haka jing im beriu belai. Ki kun samla jong kani ke senong kentai bersenerang. Hapok kacing yalam jong weyu samla rengba balatim kumupa enjoy talang. Kiim sengi ka jing syakri yo blay. Ladaki lek shenu shenu. Bat ladakin poi shenu shenu. Wad haki cakat tre cakakta. Kim juklet penruai ya ki jing ruai niam. Kum tanga la ben ong baka de ke shenong ke pelatam. Hapo mekliah. Ia kabaki Kristan berkikun samla kamtam keleng saudong. Kidei mensim nuksa. Habaki lejbam sungubha. Lani piknik kumbang yong. Kim sem latem dagi cingruai syat kumbalai kiwai. Henry kira dagi gitar. Kat baki wei gidang syat Henry ki dan pat ki nong ruai nadu bastang hadu bakut hadu pendadap ke piknik kita penlongru ki jing duai apa poi bat ki penlongru ke jing duai habakin lenyok ki kun samla jong kani ke balang hasamatan ki bebun ki dei bele pule sejuai henry man kas ki tho ding ki poi halashno naga menta man syakri syirham yuk trai jisu ubalong unong penim Wala gadai kebalang keberit Henry Kalayo bani simentah ki kuaya Haki cingi seng sinot Samla cingi seng sinot rangba Kacing trai sitom jongki Bat kacing minot top jongki ban syekri yublai Kalong kaba itenat hadu kata-kata Habang apoi hakani kesinong Habang apoi hakani kesinong ngamla ban klem de chao ki umat namar ngan phai ya ka jinglong jingman hapo ki wei pat ki palang bat kum juru ya la ka jong ka jingyem haba nga poi ha ka ni ka shnong nga sngo bakal long ka jingkar khu ka bakrau yinga ha namar ngayo men sim shibun.